Salut mes amis, voici de d'une chaîne appelée Channel de Dans cette vidéo, comment accélérer le téléchargement des photos d'une clé USB vers un ordinateur. Avant de commencer, à vous abonner à ma chaîne et si vous aimez la vidéo, cliquez sur je. Allez, on commence. Afin d'accélérer le téléchargement des images de USB vers l'ordinateur, cette étape doit être effectuée. Au début, entrée USB à port d'ordinateur va à l'ordinateur. Entrée à USB aux carte mémoire. Conservez les informations dans un dossier sur votre ordinateur afin de ne pas vous perdre la prochaine étape. Sélectionnez toutes les données. Cliquez sur le, bouton gauche de la souris et copiez. Va au bureau et créez un nouveau dossier, Renommez le dossier coller ici. Retournez à l'ordinateur. Cliquez, sur le bouton gauche de la souris. Cliquez formater. FAT. clique sur démarrer à la fin et clique sur le bouton gauche de la souris propriété matériel choisis adapter USB flash driver USB device clique deux fois stratégie, sélectionner meilleure performance, meilleure performance, ok, ok, mais voilà fini pour l'accélération informatique. Vous devez télécharger le meilleur antivirus chercher euh, sur télécharger notre 32 9 gratuit. Choisir le site Clubic. Clique télécharger et, et installez l'antivirus euh, sur l'ordinateur. À la fin, lancez l'antivirus vérifier dernière recherche de mise à euh, confirmée ou non. Clique sur euh, analyser, analyse de l'ordinateur, analyse. Laissez l'ordinateur inutilisé jusqu'à ce que tout soit terminé et redémarrer euh, l'ordinateur.